Кибертрон — наша родина. Веками здесь царил лишь мир, пока гордыня и жажда власти не разделили нас. Теперь мы сражаемся с врагами, которые были нашими братьями. необходимо, чтобы вернуть былую славу. Автоботы никогда не пожертвуют свободой. Десептиконы наведут порядок в этом мире. Наше поражение станет началом конца. Моя победа ознаменует начало новой эры одному суждено остаться. Другому суждено пасть. родине трансформеров, Кибертроне, бушевала гражданская война. Мегатрон, предводитель десептиконов, открыл древний источник энергии, который поможет ему одержать победу над ненавистными автоботами. Энергия, именуемая темным энергоном, запечатана в недрах орбитальной станции под защитой небесного командира Старскрима. Если бы легенды врали, Старскрим не сражался бы так отчаянно. Повелитель, ты уверен, что оно здесь? Да, уверен, Баррикейд. И когда я найду это, преимущество в войне с автоботами наконец-то окажется на моей стороне. Повелитель Мегатрон, стабилизаторы неисправны. Держись курса, бро. Не отклоняйся. Двигатели отключились. Мощность щитов 15%. Перенаправить всю энергию на носовые пушки и ускорители. Полный вперед! Повелитель, это самоубийство! Еще возражения будут? Направьте корабль прямо в центр этой станции. Сильные выживают, слабые гибнут. Владыка Мегатрон! Столкновение повредило реактор корабля! Будет взрыв! Вперед, несепимоны! Бегом! Ядро сейчас сорвется. Вперед! Вперед! Все разваливается! Берегись! Мегатрон, сюда! Сюда! Я Старскрим, и я более тысячи лет защищаю свою станцию! Я Мегатрон, повелитель десептиконов. Эта станция принадлежит десептиконам. Немедленно сдавайтесь! Кто бы ты ни был, ты прошел долгий путь навстречу своей погибели! тебе не обратились. Это владыка Мегатрон! Склонитесь перед моим величием! Нужно отключить орудие! Они уничтожат нас! Ненавижу защитное оружие! следующий двери. Начинаю создание аванпоста. Саундвейв, сообщи свои координаты. К моему прибытию все должно быть готово. Старскрим, засада готова, им не пройти мимо нас. Ловлю тебя на слове, солдат. Так точно. Это даже слишком просто. Пошла у меня! Десятивольтная граната брошена! Тревога! Замечен противник. Вон они! Уничтожить их! Мегатрон, мы ждем твоего прибытия. Мегатрон! Я думал, ты уже превратился в металлолом! Твоя живучесть удивляет! Я не отступлю, Старскрим. Немедленно передай мне свою программу Темного Энергона! Темного Энергона? Спятил! Темный Энергон несет лишь хаос и разрушение! Я очень на это надеюсь. Мегатрон, можно, когда все это закончится, я оторву Старскриму голову и выкину ее в космос. Можно? Терпение, бро. Старскрим прекрасно знает эту станцию. Он еще может нам пригодиться. Приближающий! Мегатрон. Командный центр готов на 83,4%. Надеюсь, он будет завершен к моему прибытию, Солфлейм. Система Ого! Далеко прыгать. Прыгать. Тигрови как вниз нету! Но, Мегатрон, как мы будем выбираться? Есть враги! Вызывайте подкрепление! Один. Десептиконы, займите турели. Воспользуемся их собственным оружием. зачищен. Великолепно. Да здравствует владыка Мегатрон! Еще захотел! Владыка Мегатрон, служить тебе большая честь! Мегатрон, я разблокировал управление лифтом. Командный центр ждет тебя наверху. За славу Мегатрона! Меня зовут Джетфайр. Я пришел с миром. Не могу ответить тем же. Выкладывай, с чем пришел. Я видел, какие опасности таит в себе темный энергон. С ним нельзя шутить. Он слишком нестабилен. Последствия будут необратимыми. Тебе не испугать меня, Джетфайр. Я сам решу, как использовать темный энергон. Тогда ты недальновидный глупец. Ты погубишь нас всех. По мне, так это не так уж и плохо. Надеюсь, этот темный энергон того стоит, Мегатрон. Саундвей, докладывай. Мы взяли под контроль эту часть станции и обеспечили базу для операций. Сканеры показывают, что Старскрим перекрыл все возможные пути к реактору темного энергона. Ага, и у нас не осталось звездных крейсеров, чтобы пробить дорогу. Молчать. Должна быть другая точка доступа. Двигаемся к следующему модулю. Мегатрон, я обнаружил ближайший центр матриц с данными об альтернативных маршрутах в следующий модуль. Штурмовые группы отправились расчищать путь. Тогда не будем терять время зря. А, похоже, я отключаюсь. Похоже, этим парням сильно досталось. Никуда не годится. Они должны либо победить, либо погибнуть. Они сопротивляются изо всех сил. Тогда сражайся лучше. Мегатрон, учти, что вам противостоят превосходящие числом силы Старскрима. Статистически маловероятно, что штурмовые бригады смогут уничтожить их всех. Жду сигнала, когда вы доберетесь до центра Матриц. безнадежно устарели. Вся станция была создана более 10 тысяч лет назад. Большая часть местной техники древняя и неэффективная. Я займусь ее улучшением. Нашли голографическую карту. Начинаю передачу данных. Мегатрон, может, ты и добрался сюда, но тебе никогда не заполучить темный энергон! Сталь, ты напрасно злишься. Я знаю, кем ты был, небесный командир, и как тебя предали. Получив темный энергон, я восстановлю былую славу Кибертрона. Если согласишься служить мне, слава вернется и к тебе. Никому не под силу контролировать темный энергон! Орудия готовы к бою! Заграждения перегружены! Перейдите секунд! Мегатрон. Обнаружен маршрут к промышленному цеху не перекрытый Старскримом. Передаю координаты. Превосходно! Десептиконы, заприте комнату и ждите нашего возвращения. Системы транспортировки для темного энергона. Древние использовали специальные капсулы, которые могли быть запущены в любое место Кибертрона. Промышленный цех находится прямо под вами. Из этой шахты не идет выхлоп. Можем пробить здесь проход. Тебя не волнует, что мы лезем в самое пекло. А тебя не волнует, что твоя бессмысленная болтовня меня утомляет. глупости могут разрубить вас пополам. А в виде металлолома вы мне не нужны. Глупец, не суйся к лопастям. Когда я заполучу темный энергон, я доставлю его на Кибертрон в этих контейнерах. Автоботы будут крайне удивлены. терпеть бессмысленное сопротивление. Я овладею темным энергоном. С чего ты взял, что сможешь контролировать темный энергон, если это ни у кого не получилось? Только сильнейший достойный такого оружия, Барри Кейт. Я сильнее всех. Не смей во мне сомневаться. Кибертрон. Рация на подходе! Теперь, Мегатрон, эти повреждения старые. Похоже, они и нанесены давно. Но каким оружием я и представить не могу. Мне наплевать. Найди путь на другую сторону. Судя по карте, здесь не должно быть повреждений. Да, это неожиданно. Все кругом превратилось в обломки. крутую! Еще один готов! Твердо стою на ногах! Пора в полет! Огнем еще! остановится! Журнал станции. Передаю данные. Невероятно. Здесь сказано, что частичка темного энергона стала нестабильной. И в итоге взрыв уничтожил этот отсек станции. Это все сделал темный энергон? Эти не умели его контролировать. Я не повторю той же ошибки. Я не знаю. уже с неба падает. Вот это мне очень пригодится. Это я решаю, что возможно, а что нет. Охрана! Задержите его! Я должен уничтожить остатки темного элемента! Голубец! Никому не удавалось пережить прямой контакт! Что? Этого не может быть! Нет! Никто не может управлять темным энергоном! Он разрушает все, чего касается! <laughs> Я! смеешь подчинять! Я уничтожаю! Я Мегатрон. Десептиконы! Это принадлежит нам по праву! Я чувствую силу! Великолепно! А теперь я разберусь со Старскримом! мой. Кибертрон будет восстановлен только по моей милости. Он слишком нестабилен, Мегатрон. Применяя его силу, ты ставишь под угрозу весь наш мир. Научи меня, Мегатрон. Расскажи, как ты управляешь темным энергоном. Тогда я буду служить тебе. А что взамен? Неужели у тебя есть что-то, что я не могу забрать силой? Запасы темного энергона на станции почти исчерпаны. Я знаю, как можно произвести это вещество. Когда-то станцию напрямую питал энергонный мост. Я знаю, как его переподключить. Предатель! Сета Прайм обо всем узнает! Мне послать за ним Тандеркрекера и Скайворпа? Повелитель Мегатрон! Нет, Пусть предводитель автоботов знает, его дни сочтены. Когда мы вновь активируем эту станцию, меня уже ничто не остановит. Иди, найди энергонный мост и реактивируй его по приказу нового хозяина.